Muy bien, pues aquí estamos en el stand de Sony, todo el equipo de Real Virtual, acabamos de probar Project Morpheus y tenemos que decir que nos ha encantado a todos. Mis impresiones, pues noto menos FOB que en el Oculus Rift, tanto DK1 como DK2, ves claramente, se ve como, como una especie de ojo que te envuelve, sin embargo el efecto screen door, cortinilla, casi imperceptible. La pantalla es LCD, no es pentile, los píxeles se ven muy poco, y el efecto 3D conseguido. La demo que hemos probado, que es la del caballero medieval, no ralentiza, va perfecto. Los mandos fallan un poquito, a veces parece que tiembla un poco la, imagen, pero bueno, supongo que, es normal. Y lo que sí, lo que sí le falla es el blur. Necesita baja persistencia porque se nota que cuando miras un poco a los lados la imagen se emborrona mucho. Pero por lo demás, Project Morpheus nos ha sorprendido gratamente. ¿Qué opinas? A mí, salvo, salvo el FOB, lo que hemos comentado, a mí gratamente, la resolución muy buena, se ve muy bien. yo lo del FOB no lo he notado mucho, la verdad, me, genial, a mí me ha encantado. estaba más centrado en disfrutar de la demo que, el, en el y combinado con el MOOC, muy, muy bien. Muy bueno, ¿verdad? Harold, ¿qué te ha parecido? Bueno, yo, eh, como sabéis, yo me mareo bastante y por eso comentar que, la verdad es que no he mareado cero. Sí que he notado que la pantalla tiene el blur, lo que es, no tiene la baja persistencia, pero vamos, la experiencia la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante. El tema de los Hydra, comparándolo con, los, como se llama esto, los PlayStation Move, pues la verdad es que yo lo he notado similar, ya comparándolo con Oculus y tal, y en general, muy, guapo. O sea, yo lo veo que, va a triunfar, o sea, cuando esto le metan baja persistencia y tal, siguen, simplemente en baja resistencia, va a ser un... También he decir que, bueno, yo me habría gustado probar en movimiento con un, stick ah, para ver la diferencia del moverte. Sí, eso seguramente es lo que te marca a ti. Claro. O sea, pero el tema de estar ahí parado dando golpes y tal, genial. Muy bien. ¿Qué te ha parecido, Sei? A mí, me ha sorprendido bastante. Me lo han vendido, ¿eh? A mí me lo han vendido e incluso me ha sorprendido porque no me esperaba tanto, pensaba que Oculus iba a ser superior en todos los aspectos y se nota haciendo un trabajo. Se nota que esta gente hace videojuegos. Entonces, aunque tiene una carencia importante de, respuesta, de movimiento, hay un poco de blur, eh, el resto me ha parecido, me ha bastante, bastante acabado ya. <laughs> Pues ya está, pues esto ha sido todo desde Colonia Gamescom, real o virtual, con Project Morpheus.